كل بول ما يؤكل لحمه بوله وغائطه طاهر اتصل بي مرة أحد الخبراء من آه، أحد البلدان وذكر أيدني في ذلك كنت تكلمت في أحد الحلقات فقال فعلا أنا عندي مختبر وأنا استشاري وعملت دراسات على هذا وهذا منشور أيضا في الإنترنت جميل. آه، وجدوا فعلا أن لها آه، تأثيرا على تليف الكبد وغيره من الأمراض المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها أبض الغنم لا تخلو من بولها وغائطها آه. إيه. أليس كذلك ومع ذلك أبيح لها أن أبيح لنا أن نصلي فيها إذا بول وغائطها طاهر آه، في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم آه إذن توضأ إذن إيه